CAR-T 治疗啊，它是一种细胞治疗，它并不是一种固定的一个药物。前面我们也提到了，CAR-T 治疗的过程中呢，是先把患者的自体 T 细胞给提取出来，然后在实验室进行改造，装上导航，再回输到患者的体内去靶向清除一些肿瘤细胞。那么就有朋友提到，是不是我装的这种导航不一样，它针对的肿瘤细胞就不一样，就可以治疗不同的肿瘤呢？ 目前已经上市的 CAR T 治疗呢，是主要的靶向的是 CD 幺九这样一个分子。CD 幺九呢，主要表达在 B 淋巴细胞上面。所以目前已经上市的两款 CAR T 的产品呢，它获批的适应症是针对复发难治的弥漫大 B 细胞淋巴瘤。 那么目前，其实针对 C D 幺九的 CAR T 治疗呢，在各种研究当中还显示出对于其他类型的急慢性的淋巴细胞白血病也有一定的治疗效果。除了针对 C D 幺九这样一个靶点之外呢，研究的第二火热的这个靶点呢是 B C M A 的靶点。B C M A 这种分子主要分布在成熟的 B 淋巴细胞和浆细胞上，所以针对 B C M A 的 CAR T 治疗呢，目前显示出的。 很好的一个治疗效果呢，主要是针对多发性骨髓瘤的患者。其实，针对血液系统肿瘤呢，还有很多很多的分子靶点呢，目前正在火热的探索当中。 比如说有 CD 二零、c d 二二、CD 五、CD 三八、CD 幺三八等等不同的分子，针对不同的分子的这样一个靶向的 CAR T 治疗呢，它会针对不同的血液系统肿瘤的不同的亚类，显示出它更好的一些疗效或者精准的一种打击，希望能够有更多好的临床试验的一个结果证实它们确实有个好的效果。了解更多医学科普知识，请您关注我。